मुख्य मास्टर माइन्ड हुन् नि र जसले सबभन्दा बढी पैसा खाए नि ती कोही पनि समातिएका छैनन् को हो त मास्टर माइन्ड जसले सबभन्दा धेरै पैसा खाए उनीहरू भनेको होइन यो यो हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो शरणार्थीहरू बनाएर अथवा अन्य तरिकाले मान्छे बेच्ने को हुन् होइन यहाँ अनेकौँ गिरोहहरू छन् जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको प्रशासक सिडिओ भएर रूपन्देही जिल्ला पुगेको मान्छेलाई बे गोर्खाली केही ब्रिटिस आर्मीका केही मान्छेहरू लाउरेहरूले उसलाई चाहिँ नि उसको आफ्नो जिल्लावासीहरू गुल्मी भार्सेतिरका लाउरेहरूले एउटा सिडिओलाई त्यो बालकृष्ण पन्थी भन्नेलाई मान्छे कसरी पठाउने माओवादी पीडित भनेर पठाउने कि अर्को केही कारणले बनाएर पठाउने कि यसरी यिनीहरूले धेरै मान्छे पठाए यता जस्तो मासमा मान्छे तस्करी गर्ने को हो भन्दाखेरि सुजाताको ज्वाइँ रुबेल चौधरी बङ्गलादेशबाट मान्छे ल्याउने नेपाली नागरिक बनाउने अनि उनीहरूलाई विदेश पठाउने यस्तै यस्तै ग्याङहरूमध्येको एउटा ग्याङस्टर हो बालकृष्णपन्थी तपाईँले के आधारमा भन्नुभयो बालकृष्ण पन्थीलाई ग्याङस्टार होइन तपाईँको शब्द के आधारमा के प्रमाण छ तपाईँसँग उसले रूपन्देहीमा जुन सिडिओ हुँदाखेरि धेरै मान्छेलाई विभिन्न प्रकारका नक्कली कागज बनाएर माओवादी पीडित माओवादी यताउता बनाएर विदेश पठाउने गरेको थियो अरे पहिले एउटा त्यो स्टोरी मलाई लुम्बिनीबाट मान्छेहरूले भने होइन हेरेका आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ कि या तपाईँसँग केही प्रमाण छ प्रमाण भनेको सरकार पत्रकारितामा प्रमाण हुँदैन पत्रकारिता भनेको सर्कमस्ट्यान्सियल फ्याक्ट्सका आधारमा हामीले बोल्ने हो एउटा जुन प्रमाण धेरै जसो तपाईँको जस्तो झापातिर हुने सिडिओहरूले के गरे धेरैलाई नक्कली शरणार्थी बनाए सुरुमै पठाए र त्यो कुरा बालकृष्णले थाहा पाएपछि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसको चाहिँ उता लुम्बिनीतिर पैसा कमाएको त सधैँ थियो मान्छे बेचेर उसले चाहिँ के गर्यो भने त्यो पैसा यहाँ काठमाडौँमा खर्च गरेर ठुल्ठुला भाउजूहरूलाई कन्ट्रोल गर्यो भाउजूहरूलाई होइन जो जो पावरफुल मान्छेहरू छन् नि उनीहरूका मिसेसहरूलाई उसले कन्ट्रोल गरेर के गर्यो भन्दाखेरि गृहमा हुँदाखेरि आफू त्यहाँ आएको अध्यक्ष नै बन्यो र अनि उसले चाहिँ गृहकै गाडी तपाईँको मुस्लिम आएको गाडी पनि तपाईँ प्रयोग गरेको त्यहाँ चाहिँ चितवन का चाहिँ पीडितहरूले चाहिँ उजुरी पनि गरिसकेका छन् त्यो मुस्लिम आयोगको जस्तै अरू सरकारी गृहका गाडीहरू त्यसले झापादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि उहाँ गुल्मीसम्म लुम्बिनीसम्म पठायो ठाउँ ठाउँमा र दाङसम्म पनि पठायो करोडौँ रुपियाँ असुल गर्यो अरबौँ भनौँ न असुल गर्ने त्यो मास्टर माइन्ड भनेको हो त त्यो बालकृष्ण पनि थियो अहिलेसम्म कतै तपाईँले सुन्नुभयो तपाईँ जस्तो डे टु डे रिपोर्टिङ गरिरहेको तपाईँको आजको प्रेसले हरेक घटनाको चाहिँ विवरण दिइरहेको छ बालकृष्ण गिरफ्तार होस् कि टोपबहादुर गिरफ्तार होस् कि अथवा अन्य कुनै कसले कुन सरकारी अफिसभित्र के कुरा भयो सरकारी वकिलको कार्यालयभित्र चाहिँ नि कसले के कुरा गर्यो तपाईँको पुलिस हिरासतमा कसले के कुरा गर्यो कसले चाहिँ आत्मदाह गर्छु भने यस्ता सारा कुरा तपाईँले रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई सब थाहा छ नि हो यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँको यो ए यसमा चाहिँ तपाईँको कहीँनिर पनि बालकृष्णपन्थीको नाम एउटा आयोग बनिएको थियो अरे छुटफुट शरणार्थीको बारेमा भन्ने बाहेक अरू कुनै ठाउँमा उसको नाम आएको छैन मलाई आश्चर्य लागिरहेछ जो मास्टर माइन्ड हो जसले सम्पूर्ण प्लानिङ गर्यो जसले चाहिँ नि सारा चाहिँ तपाईँको न नौ नौ सय हजार मान्छेहरू चाहिँ नि देखिने गरी पठायो त्योभन्दा अगाडि कति पठायो थाहा छैन त्यो मान्छेको कतै नाम आइरहेको छैन त्यसैले यो सुरु जसले सुरु गर्यो त्यो आउट त्यो ब्ल्याङ्क अनि त्यसपछि गएर जस कहाँ लगेर जस्तो बालकृष्णले पनि तपाईँको यो दुईजना त्यो के अरे यो चाहिँ अच्युतमणि नेउपाने भन्ने सहमहाधिवक्ता र त्यो दानबहादुर कार्की एसएसबीकै अगाडि यो चाहिँ नि भाउजू र चाहिँ दाइले खाएका अनुसार पैसा भनेर बालकृष्ण खाँडेलाई नोट गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उनीहरू त्यो हिम्मत गरेनन् होइन अनि अहिले चाहिँ किन आर्जुलाई गिरफ्तार नगरेको भन्दाखेरि त उहाँको बारेमा लिखित उजुरी आएन भन्ने लिखित बयानमा कसैले भनेन भन्ने अब त्यस्तै गरेर तपाईँको बबिता चौधरी र रामशरण केसीले यो त तपाईँले पनि दिइसक्नु भएको छ केपी ओली र राधिकालाई राधिका साक्यलाई गएर तपाईँको चाहिँ नि बालकोटमै पैसा बुझाएको भन्ने पनि उनीहरूले बोलिसकेका छन् तर कसले बोलेर त्यो चाहिँ बबिता चौधरी र रामशरण केसीले उनीहरूले चाहिँ केपिसा मौली र राधिका साकेलाई बालकोटमा गएर पैसा बुझाएको पैसा बुझाएको भनेर उनीहरूले बोले तर त्यो पनि लिखित रूपमा दिन मानेनन् भनेर अहिलेसम्म उनीहरूले चाहिँ त्यो छल्ने काम भयो र यसबाट के भयो भन्दाखेरि तपाईँको बालकृष्ण खाँडको त कतै नाम आएको थिएन होइन नाम त बालकृष्ण श्रीमती मन्जुले पैसा लियो भन्ने आएको थियो नि मन्जुलाई त भगाइहाले आर्जुलाई भगाए तब नयनकलालाई कसैले केही गरेन जसले पैसा खायो भन्ने कुरा आएको छ नयनकला भन्ने रामबहादुर थापा बादलको बादलको श्रीमती अब त्यसपछि गएर अब आ ऊ चाहिँ तपाईँको यो यो चाहिँ सुजाता कोइराला उसको ज्वाइँ नै सधैँ उसले काम गर्ने के नेपालमा बस्ने र अनि मान्छे तस्कर गर्ने मानव तस्कर हो त्यो बङ्गलादेशीहरूले नेपाली नागरिक बनाएर यहाँबाट विदेश पठाउने अनि यस्तो प्रकार कति देशमा बङ्गलादेशीहरू प्रतिबन्धित छन् अब तपाईँ विचार गर्नु साउदी एजेन्टहरूको रूपमा अथवा केही मुस्लिम लब्जियात गर्ने हिसाबमा तिनीहरू क्रिस्चियन अथवा चाहिँ अन्य देशहरूमा बुद्धिस्ट देशहरूमा तिनीहरूलाई पठाएपछि त्यसको उद्देश्य के हुन्छ होइन त्यो त एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको हिजाबाला टेरिस्टहरू टाइपका तिनीहरू हुन्छन् र त्यस्तो काम चाहिँ नेपालको नाममा भइराखेको छ तर नेपालमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण गृहदेखि लिएर परराष्ट्रदेखि लिएर त्यहाँ सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सम्पूर्ण नेताहरू सम्पूर्ण पार्टीहरू देशका प्रधानमन्त्री समेत त्यसमा इन्भल्भ छन् तपाईँ बालकृष्ण पन्थीका सन्दर्भमा चाहिँ नि तपाईँ यो कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै भनिरहनु भएको छ कि बालकृष्ण पन्थीलाई मास्टर माइन्ड यो प्रकरणको मास्टर माइन्ड भनेर होइन एकपटक दोहोऱ्याइदिनुहोस् त आधारहरू चाहिँ के के हुन् फेरि सुनौँ तपाईँले भनेको उसले पहिले चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ नि गोर्खा राइफल्सका पूर्व कर्मचारीहरूसँग मिलेर लुम्बिनीमा दुईचोटि सिडिओ हुँदाखेरि उसले केही मान्छेहरू त्यो पठाउने कामहरू गरेर ऊ चाहिँ उसको बाघको मुखमा रगत लाग्यो भन्छन् नि हो त्यस्तै गरेर ऊ चाहिँ मान्छे सप्लाई मान्छे बेच्ने धन्दामा सुरु गर्यो र पछि आएर ऊ गृहमा आइसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो इन्फ्लुएन्स प्रयोग गरेर ऊ चाहिँ गएर भुटानी शरणार्थी आयोगको अध्यक्ष बन्यो र उसले कैयौँ मान्छे त्यहाँ घुसायो र त्यसको विरोधमा सबभन्दा पहिले चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाई गाईगुई भएपछि त्यहाँ उसले धेरै मान्छेहरूलाई पैसा खुवाएर सबको मुख बन्द गर्यो तर उसले सबै जस्तो गृहमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू जति मन्त्रीहरूलाई उसले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीहरू कस कसलाई खुवाएको छ कस कस कहाँ पैसा पुर्याएको छ कस कसबाट पैसा उठाएको छ त्यो प्राय सबै उसैलाई थाहा छ उही नै मास्टर माइन्ड हो यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो कुनै पनि एजेन्सीले अनुसन्धान गर्यो भने प्रमाणित हुन्छ तपाईँलाई अब जस्तो पन्थीका विरुद्ध यो बिना आधार बोलेको कस्तो हचुवाका तालमा बोलेको भनेर कसैले भन्यो भने के भन्नुहुन्छ होइन हजुवाको आधारमा बोल्ने त तपाईँको अरू कसैका विरुद्ध पनि बोल्न सकिन्छ नि तपाईँको हजुवाको आधारमा बोलेर त केही अर्थ हुँदैन यहाँ त चाहिँ तपाईँको उ त शरणार्थी आयोगको अध्यक्ष भएर पनि उसले त्यहाँ मान्छे घुसाएको छ भन्ने कुरो त पहिल्यै प्रमाणित भइसकेको छ तर उसलाई त कसैले सोधेका देखिँदैन अन्त कसैले नसोधेको कहीँ बाहिर नआएको यो विषयमा कसैले केही नभनेको तपाईँले भनिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँसँग त्यस्ता आधारहरू के कसो भनेर मैले अलिक मैले आधार भने नि उसले चाहिँ ऊ चाहिँ तपाईँको आयोगको अध्यक्ष हुन पनि उसले इन्फ्लुएन्स प्रयोग गर्यो त्यसपछि गएर ऊ त्यहाँबाट उसले चाहिँ नि त्यसरी हुन्छ नि गृहको कर्मचारीले मात्रै गृहका सरकारी गाडीहरू प्रयोग गर्न सक्छ ती प्रयोग भएको देखिन्छ र त्यो कसले गर्यो भनेर खोजेर जाँदाखेरि बालकृष्ण पन्थीले सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले र जताबाट पनि बालकृष्ण पन्थीतिर त्यहाँको मैले चिनेका स्रोतहरूले उतैतिर औँला ठड्याए यदि त्यसो हो भनेदेखि नि बालकृष्ण पन्थीको जो तपाईँले नाम लिइरहनु भएको छ उहाँका प्रति चाहिँ अनुसन्धान किन सोझिएन होला त किन यो नसोझिनुको कारण त्यही त आश्चर्यजनक तपाईँलाई लागेको छ तपाईँले चाहिँ नि एकदम ब्लोअप गरेर सारा सब चाहिँ अपराधीहरू समातिने भयो सबै भ्रष्टाचार यो मानव बेचबिखन सब अपराध चाहिँ नि छतासुल्लो हुने हो भनेर जसरी अहिले प्रेसले ब्लोअप गरिराखेको छ नि यथार्थमा त्यो त्यो चाहिँ नक्कली काम भइरहेको छ र सतही काम भइरहेको छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइयो र यसमा चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङबाट जो लागेको छ त्यो मान्छेलाई तानिएन र जो द एन्डमा छन् नि जो सबभन्दा बढी पैसा खाने तिनीहरू पनि कोही तानिएनन् अनि यसै बिचमा चाहिँ तपाईँको सरकारी यो वकिल भनौँ महान्याय व्यक्त कार्यालयले र अनुसन्धान तुरुन्तै एन्ड गर रोक अनुसन्धान योभन्दा बढी लामो समय लिन पाइँदैन भनेर त्यसरी आएपछि तपाईँ कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा देखियो अनि बिचका भनिएका मान्छे चाहिँ कस्ता छ त जस्तो बहादुर आमाजी बालकृष्ण खाँड लगायतका जो एघार बाह्रजना जो पक्राउ परेका छन् यिनीहरू अलिकति भागशान्ति जय नेपालवाला मात्रै हुन् मूल अपराधी यिनीहरू होइनन् खानेमा पनि यिनीहरूको सब सबभन्दा हाइएस्ट पोर्सन भाग यिनीहरूलाई पाएको छैनन् र चाहिँ तपाईँको तल स्टार्टिङ गर्ने पनि यिनीहरू होइनन् त्यस भए किन यिनीहरू चाहिँ त्यस भए भए सुन्नु भए किन यिनीहरू समातिएर किन तिनीहरू समातिएनन् यही त आश्चर्यजनक कुरो भयो नि तपाईँले बुझ्या चाहिँ भन्दैनस् त किन समातिए त यिनीहरू किन समातिए अँ यदि यदि त्यो थोरै केही हो भने यिनीहरू चाहिँ किन समातिए यिनीहरूलाई पनि नसमात्नु पर्ने नि त होइन यदि सबैलाई यो यो प्रकरणका सबैलाई छोडिँदै थियो छोड्ने नै मनसाय थियो भने होइन यो त चाहिँ कारवाही गर्ने जुन मूल ठाउँबाट कारवाहीको सुरुवात गराइयो नि मूल ठाउँ भनेका मूल ठाउँ भनेको एकदम चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू नै अब तपाईँको यो शरणार्थी कमिसन पनि हुनसक्छ अथवा अमेरिकन कुनै गुप्तचर एजेन्सी पनि हुनसक्छ त्यहीँबाट अनुसन्धान सुरु हो त्यहाँबाट प्रेसर आयो अनुसन्धानको तर उनीहरूले के गरे भने ठुला नेतालाई भयदमन गर्ने काम चाहिँ गरे र त्यहाँ उनीहरूको अब के थियो ब्ल्याकमेल त्यहाँनिर चाहिँ कुराकानी मिल्यो मिलेपछि तल्लो लेभलका केही मान्छेहरूलाई यसो टपरटु यहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर फसाएर एउटा सतही कारवाही जस्तो देखाएर भय दोहन गरेर अनि नेताहरूबाट लिने काम भनौँ न भोलि गएर एमसिसी टाइपकै कोही खतरनाक किसिमको डिजाइन चाहिँ पुरा गर्ने गरी यो चाहिँ तिनजना नेता मिलेर द एन्ड गरेका छन् द एन्ड नै भइसक्यो अब द एन्ड करिब करिब द एन्डमा गयो यो र यस यसमा चाहिँ तपाईँको जनताले दबाब दिन सकेनन् यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ त तपाईँहरू पत्रकारहरू साहित्यकारहरू मा अब तपाईँको चाहिँ नि अभियन्ताहरू सबैले यो कुरामा चाहिँ यो भई सत्य र यसमा धोकाधडी भयो हामीसँग भनेर साहसपूर्वक आइदिएनन् भने यो चाहिँ भुस हुन्छ अब यो के के भयो भनेदेखि चाहिँ हो यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चाहिँ राम्रो छानबिन भयो दोषीलाई कारवाही नै भयो भनेर ठान्नुहुन्छ तपाईँ होइन त्यो अब तपाईँको भाउजी यान्ड कम्पनीहरू सबै चाहिँ जसले पैसा बुझिएका छन् तिनीहरू आउनु पऱ्यो र दाईहरू पनि त्यसमा दोषी छन् भने उनीहरूलाई पनि तान्नु पऱ्यो त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको तल जो अहिले समातिएका छन् तिनीहरूसँग खुला रूपमा चाहिँ एउटा निष्पक्ष एउटा कानुनी प्रक्रियामा उनीहरूको बयान लिनु पऱ्यो त्यसपछि गएर बा बालकृष्णपन्थी टाइपका जो सुरुवाती यो मास्टर माइन्डहरू छन् र यस्तो काम गर्ने जति पनि छन् नि यो रुबेल चौधरी टाइपका ती सबलाई तान्नु पऱ्यो सबलाई बयान लिनु पऱ्यो र यो समग्र एउटा व्यथितिलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ठेगान लगाउने हो भने यसमा चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ नि उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ नि आयोग एउटा चाहिँ बनाएर त्यो आयोग मार्फत यो सम्पूर्ण कुराहरूको छानबिनहरू गरेर अनि बल्ल अदालतमा केस लानु पऱ्यो होइन भने फटाफट यहाँ चाहिँ त्यो भइहाल्यो अब अनुसन्धान धेरै लामो भयो यो भयो ऊ भयो र केस एन्ड गर्नु पऱ्यो भनेर एक दुईजना समातिएको भरमा चाहिँ द एन्ड गर्ने हो भने यो चाहिँ केही यसको कुनै प्रकारको चाहिँ नि उपलब्धि हुँदैन तपाईँले भनेको जस्तो यसको मूल जरोमा नै पुग्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो त अहिलेको यो सरकारले अहिलेको व्यवस्थाले पुर्याउँदैन कुन सरकार आयो कस्तो व्यवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ पुग्छ होइन एउटा उत्तरदायी सरकार आउनु पऱ्यो जनताप्रति उत्तरदायी यस्तो भ्रष्टहरू आउनु भएन क्या प्रचण्ड आफै दसवटा भ्रष्टाचारका केसमा परिराखिया छ उसले के के कसरी यसको चाहिँ नि एउटा अन्त्य चाहिँ सुखद अन्त्य गर्न सक्दैन उसले गर्ने क्षमतै छैन उसको त्यस्तो को देख्नु भएको छ त तपाईँले अब त्यो त नेपाली जनताले निर्णय गर्नु पऱ्यो नि मैले देखेर मात्रै के हुन्छ जनता आउनु पऱ्यो तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरू तपाईँ पनि तपाईँ पनि देशको जनतामध्येको एकजना जनता तपाईँ जनताले देखेको चाहिँ को हो त त्यो मान्छे त्यस्तो को छ होइन मैले देखेको त्यस्तो मान्छे भनेको चाहिँ तपाईँको जन एउटा मतले एउटा निर्णय गर्नु पऱ्यो नि पछि गएर जनता सारा उठ्यो भने तपाईँ कति बेला को हिरो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन नि त्यो कुनै पार्टीले गर्ने आयोजना हो भने त फलानु पार्टीको अध्यक्षले अगाडि जस्तो अब एकछिनले मान्नु राप्रपा बाहेक कसैले वैकल्पिक नेतृत्व दिन सक्दैन भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिजो अस्ति बोलेको थियो नि तर त्यही तपाईँको यही संविधानभित्र त्यही भाग गएको र उनीहरूले मन्त्री दियो भने तुरुन्त तयार भइहाल्ने मान्छेले यहाँ केही गर्छ भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले के छ भन्दाखेरि र स्वतन्त्र निष्पक्ष एकदम चाहिँ तपाईँको सच्चरित्रवान त्यस्तो नेता चाहियो र त्यस्तो चाहिँ प्रकारको चाहिँ नि एउटा आन्दोलन अगाडि आउनु पर्यो जस्तो अरू कुनै दलहरू देख्नु भएको छैन दलहरू त चाहिँ कुनै अभियान कोही पनि दलहरू छैनन् किनभने एउटा आशा गरेको दल थियो त्यो चाहिँ नि स्वतन्त्र के पार्टी भन्ने थियो नि त्यसकै अध्यक्ष चाहिँ दस्तरी अभियोग लागिराखेको छ भनेपछि कसलाई मान्ने अब त्यो बाबुराम र हिसिला आए नि त्यहाँ जुलुसमा सबले हकारेर पठाए किन भन्दाखेरि उनीहरू आफै चाहिँ नि दुनियाँभरिका केसमा अल्झेका छन् क्यान्टोनमेन्टमा प्रचण्डले बत्ती चौतिस करोड खायो भनेर बाबुराम भन्छ आखिर त्यो सरकारको अगुवा त बाबुराम थियो भनेर के भने अब बाबुरामले अस्तो त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ त्यो बुढी गण्डकीमा यिनीहरूले तिन तिन अरब खायो भन्यो पछि मैले भने चाहिँ त्यो गलत सूचना रहेछ भनिदियो त्यस्तो भन्ने मान्छेले पनि के अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोधमा आइरहेको त्यस्तो मान्छेले आएर त्यो चाहिँ सुकेका तपाईँ तपाईँको मकैका ढोँडलाई लट्ठीको रूपमा प्रयोग गरेर सगरमाथा चढ्छु भने पनि भिरमा खसिन्छ यो प्रकरणमा अरू थप केही भन्न चाहनुहुन्छ प्रकरणका सन्दर्भ यो प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको जनता अगाडि आउनु पऱ्यो पत्रकार साहित्यकार बुद्धिजीवीहरू सारा सब सडकमा आउनु पऱ्यो र चाहिँ हामीले जसरी छ्यालिस सालमा तपाईँको चाहिँ नि साह्रै अत्याचार भयो पार्टीहरूले गरेको आन्दोलनलाई सरकारले दबाइसकेका थियो अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो एउटा काम गऱ्यौँ नि चैत तिन गते तपाईँलाई सायद स्मरण छ कि छैन हामीले चाहिँ पारिजात दिदीलाई अगाडि राखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ नि कालोपट्टि कार्यक्रम गऱ्यौँ अब यस्तो कार्यक्रम कुनै साहित्यकार पत्रकार बुद्धिजीवीहरूले अब अगाडि ल्यायो भने सरकारमाथि दबाब पर्छ सरकारले यसमा चाहिँ छानबिनलाई र खास गरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सरकारी अधिवक्तादेखि लिएर यो पुलिसलाई पनि अलिकति चाहिँ खुकुलो छोड्यो भने नेपाली पुलिस सक्षम छन् कारवाही गर्न उनीहरू चाहिँ नि अपराधीको तहसम्म पुग्न सक्छन् तर उनीहरूलाई त्यो अधिकार त्यो अथोरिटी त्यो समय सब दिनु पऱ्यो अनुसन्धान गर्ने समय दिनु पऱ्यो अब यहाँ अनुसन्धान गर्ने समय नियन्त्रण गरेपछि त सिद्धियो नि तिनजना नेता मिलेर उहाँभित्र चाहिँ नि समझदारी कायम गरेपछि सबै सिद्धिएन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद जय गुरु